はい、えー、改めまして会場にお集まりの皆さん千葉県千葉市から来ましたチームリゾーです精一杯ぶちますご清しますよろしくお願いいたします こが親子でやっている中でたくさんの支えに支えられてこうしてェ全部することができます本当にありがとうございます生きていればいいことも悪いことも起こりますまさに人生万事採用岩はだからこそ生かされている今に感謝して永遠のテーマ「愛と勇気」を一人でも多くの人に伝え続けます し千葉常種生産900年戦いに勝つことよりも子孫繁栄と平和を愛した男さあ常種の意識を継いで愛を継

温かいたくさんのご声援どうもありがとうございました